duok bliškiam langę, tave man primins lietų. Aš prisimenu dažnai, kur mus neždavo sapnai, svajojome gyventam žinai. Bet kas iš to, jeigu meilė lemta mirt, sudegti ir ištirti. man iš to, kam gyventi amžinai, jie širdį amžinai meilė mirs, kas man iš to. Ruduo vėl stryks gerklė, išlėdo ašaros džius. Ruduo išeis ramiai, palikęs vaiduoklius medžius. Po svajonių didelių, verk širdis pilna dėglių, jį ieško amžinybės kelių. Bet kas iš to, jeigu meilį lemta virt, sudegti ir ištirti? įšaldusių klevo lapų. Bet kas iš to?